hierauf zu vergleichen. Hierauf zu konkurrieren. Hierauf zu beschuldigen. Hierauf zu bedauern. Lass Verurteile los. Lass Wut los lass Sorgen los, lass Angst los, lass Schuld los. Sei einfach glücklich im Moment.